guys ketemu aku asli aku lagi assalamualaikum saya mau review waterpark Typhoon ya guys pemandangannya indah dan sejuk let's go jangan lupa like share komen my channel ini lamtoro lamtoro guys ini ini orang Indonesia lah ya dikukuti no lamtoro guys lihat keindahannya ya guys ini di typo ya guys Tai Taipo Waterboom. Nah, sudah kelihatan itu yang kita mau review. Ah, salah jalan, guys. Harusnya aku masuk. Gimana ya? Tak, tak reviewin gunung dulu. Nanti mungkin di sana ada hmm, keindahannya, gedung-gedungnya, guys. Bisa untuk berfoto selfie keunikannya Hong Kong guys tuh lihat dari boot ini gratis guys no biaya jadi kita bisa ngevlog di sini banyak orang yang naik sepeda ya guys tuh keindahannya biaya gratis biaya ini cuman ya capek jalan rumahku di sana guys rumahku di sana guys berarti kita nyebrang laut ya ini waterfall ke atas banyak orang yang holiday di sini good burung-burung berterbangan banyak orang Indonesia juga guys banyak yang main layang-layang guys kita jalan ke sini dulu saya ngeri pantai yang banyak burungnya bukan pantai sih laut keindahannya waterfall kalau di sini kita lewat Taipo Taiwo juga bisa lewat Taipo juga bisa di tempatku ke sini cuma 7 dolar 6 dolar setengah ya guys kurang paham di sana ada apa ini ada gelas di sini oh aku tahu aku tahu biasalah orang sini nah ini water guys aku belum ke situ saya mau lihat tempat-tempat yang indah dulu untuk di review. ya banyak orang yang bersepeda di sini mungkin di sini bisa ada tempat untuk penyewaan sepeda kebiasaan capek guys dari tak dari MTR ke sini jalan kaki untuk melihat keindahannya ini loh guys ya gunung ini nge-review ini gratis ini guys gratis gratis gratis no biaya ini wow amazing itu beautiful flies kalau di Hongkong itu pekerjanya beda dengan di Wow, amazing ya guys. di hopping ngevlog dimanapun tempat di jeblokin oh, oh itu guys water boomnya kita masuk di sini kita bisa menyewa sepedanya bisa disewa itunya juga bisa disewa biar kita bisa jalan begitu indahnya Taiko you. 你手掌只手我伸出去啊！ sekali lagi 放出去啦。 kita jalan please no dog no ini tempatnya guys keindahannya kan mana mana lagi sini ke sini penyewaan penyewaan ada harganya guys penyewaan sepeda jalannya 20 day per day 50 hmm, 50 sudah bisa dijawabkan ini penyewaannya tempatnya gas depan atas gas tempat untuk berwisata gratis katanya ya indahnya guys sudah ada tulisannya Happy New Year dan kita coba ke atas dan ke sini dulu Uh, itu pasti beli juga ya guys layangannya. Ya. Ada tempatnya sendiri wahana untuk anak-anak di sana uh keindahannya ini taman bunga bunga bisa untuk berfoto itu guys air terjun mbak tiktok bunga-bunga غرفتنا حتى نحلم هكذا lệ ta like this môi môi chính là môi môi ta cho ta like ini wisata gratis di Hong Kong guys kalau bayar yang bayar terus sekitar 100 bayar guys mahal dia karena di atas jalan ke atas jalan ke atas kita akan disuguhkan dengan keindahan laut tiket kah no smoking harus menggunakan ini ya guys ya waktunya hmm. bisa dibaca terus kita bisa naik kita naik lagi guys Wah, keindahannya guys dari atas. bisa dilihat layangannya ya guys saya nanti lihat beli atau pinjam atau gimana biasanya tuh di sini nyewa beli loh indah banget gratis lagi indah gratis lagi jangan bilang jaket tuh nggak ganti ya guys karena lagi itu ada lagi nggak tahu apa ya guys kok penasaran aku kayaknya kayaknya pembangkit listrik ya oh itu pabrik bisa dikecilin oh dipituin muter guys sih kena muter Thank you. Siguro, 20 choco. Sayang karo anakku, aku karo bojoku. Di sini tempat terakhirnya. Aduh, capek guys. Bye. Bye, foto tiktokan bye. Kita sudah di atas, paling atas ikuti peraturan no smoking sangat beautiful beautiful guys poniku sampai terbang-terbang beautiful di sini hanya untuk emergency magagawin di sini yang dilihat adalah gambar di sini dan sama kampung Taito kamu bisa lihat nggak nggak masuk bah nggak masuk jangan takut bisa dicoba ya guys jangan lupa like share komen Terima kasih telah melihat video saya. Ini gratis guys. sewek sewek besok bapak bapak karo anak kue cok <laughs> ya guys foto guys okay. makan Ini iya, bawa bunga kenapa bang oh mau pacaran pak di sini ini lantai ada guys sibukan dengan fenomena pacarnya kesel nggowo niki Gimana? Dan inilah hari ini ya guys. Taman station है जहाँ पर gas Sachen, was Sachen, was Sachen.